屌你老母臭花嘿啊！唔该揾博嘿哥和尚听电话啊！冇事冇事，屌你只衰公，唔该太能清楚接打电话啦。呢树系天主教幼稚回博细哥神父嘅办公室啊！懵丙。你条烂蛋都按居居行路上广州嘅你，博联报是只烧你，唔靓晒落次，天冷分手。

顶笼，唔通今日撞正虚奇哇！好彩嗰边嗰张台呢，单单就话波灯姑娘，好，等我上前搭下档，你两威。 what แจง 鬼事！咪嘈啦，等我叫餐先咪啦，伙計。叫下聲火啊機，你咪呀蝦我弟啊啊尾，我食家啊呢蒸豬呀手，要落多幾嚿花。 條土啊靚啊魚噃，嗰度牛啊嚇有乜好食啊？改轉食嗰啲豆滑住撲蚊燒華豬，唔飲豉呀味嘅雙蒸啦，轉行飲翻十八清嘅滾啦啦地啊！快啲生 bé em hà nén bưởi phải này tôi cầm qua chay ngồi thấu qua thay 唔该，咁啊，唔该唔该唔该，哎呀，睇佢未？ 天，你有话原难相会，我就见啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

宁愿做得高踭鞋底，永作不滿之神。你唔应承，我就会单尸呀，病死嘅啦。 然后我表错情搭错线，刀龙药，生死。